thôi Bam, bam. Mimi ni mad nigga. Naongea mambo yalojua hapa. Tuko chini basi. Habari za asubuhi mabibi na mabwana, mimi naitwa Helen Kazimoto kutokea Wavuvi Camp. Leo ni tarehe 25 mwezi wa tatu mwaka 2023, siku ambayo ilipaswa kuwa Hello Jua, lakini kwa sababu ya tunaheshimu dini zetu uh, mwezi wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, basi leo hatukuweza kufanya Hello Jua, ila mbadala wake tumeweza kufanya jambo la kijamii ambayo ni kusafisha mazingira ya beach kuanzia ukanda kule mwanzo mpaka mwisho, lakini pia baadaye hapa tutakuwa na beach soka pamoja na kuogelea. Yani kwa kifupi tutakuwa na beach life leo na hatutakuwa na Hello Jua mpaka hapo mwezi wa nne, na hapa mbele yenu nimeambatana na management ya Wavuvi Camp pamoja na wageni wetu kutoka BASATA pamoja na ah, manispaa uh, manispa kwa mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Karibu kaka Abel kutoka BASATA kuongea machache. Jamani, habarini za asubuhi. Mimi naitwa Bwana Abel Ndaga, ni afisa sanaa mwandamizi kutoka Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Leo tumeamua kushiriki, kuja kushirikiana na wadau wetu wa Vuvukempu katika kufanya usafi wa fukwe za Coco Beach kama walivyosema kwamba mara nyingi siku kama hizi zinakuwa wanasherekea ile helo jua, lakini kwa kuwa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na kipindi cha Kwaresma wakaona basi ni heli sasa wafanye zoezi hili la kusafisha fukwe za Coco Beach, na sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa, ili kuwaunga mkono, tukasema ni lazima tushirikiane na wadau wetu ili kuonyesha kwamba hicho wanachokifanya ni kitu kikubwa sana. Kama kauli mbiu yao wanavyosema, tunasafisha kwa ajili yako, na ni kweli, na sisi BASATA tumekuja kusafisha kwa ajili yao, kwamba watu wanapokuja kupata, ene, kupata burudani maeneo kama haya ni lazima wayakute katika mazingira yaliyokuwa masafi sana. Kwa hiyo sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa kwa kweli tunaendelea kuunga mkono, na hata kama kuna wadau wengine wana shughuli yoyote ile, milango iko wazi, tunawakaribisha sana sana. Kabel, uh, karibu mwakilishi kutoka uh, kwa mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni, karibu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana, kazi iendelee kweli. Naitwa Emmanuel Albert Mbalizi, nipo hapa kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Nimefika hapa kutokana na mwaliko wa ninyi wadau wetu wavuvi camp kutokana na zoezi hili ambalo mmependa leo kulifanya kwa ajili ya kufanya usafi katika fukwe hizi za Coco Beach. Kwanza naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana aa, ah, kwa jukumu hili ambalo mmeamua kulifanya leo aa, ah, kama mkurugenzi alivyosema kwamba leo mlikutakiwa kuona jambo lenu, lakini kutokana na, na kuheshimu ah, imani zetu jambo hilo limeahirishwa na mmeamua kufanya usafi katika fukwe zetu za Coco Beach. Kwa tunapongeza sana kwa sababu ninyi ni wadau na kwa zoezi hili manake ni kwamba mnaunga juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika swala zima la kusafisha nini, usafi wa mazingira. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza sana um, wavuvi kempu kwa zoezi hili kwamba kauli yenu mbiu ni kwamba tunasafisha kwa ajili yako. Kwa hiyo nipende um, kualika wadau wengine kuungana na ninyi katika kuiunga serikali mkono katika shughuli za usafi wa mazingira. Nawapongeza sana, asanteni sana Uvuvi Camp. Wageni wetu waalikwa, lakini kushoto kwangu nimeambatana na management, uongozi wa juu kabisa wa Wavuvi Camp. Wanaweza kujitambulisha mmoja mmoja, kisha nitamalizia. Uh, kwa majina naitwa Ibrahim Kalenga, ni operation manager hapa Wavuvi Camp. Asante tunasafisha kwa ajili yako. Au tena. Okay, sawa. Ah, habari uh, za asubuhi. Kwa majina naitwa Ibrahim Hashim Kalenga, ni operation manager of Vuvi Camp. Tunasafisha kwa ajili yako. Karibuni sana. Habari ya asubuhi. Kwa majina naitwa Paul Namhisa, ni group corporate director. Nasafisha kwa ajili yako. Karibuni sana. Habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Martha Selayo, ni meneja masoko hapa Uvuvi Camp. Tunasafisha kwa ajili yenu na tunawakaribisha sana Uvuvi Camp. Bado. Habari za asubuhi. Kwa jina naitwa Joshua Solia, mimi ni shefu mkuu wa Uvuvi Camp. Tunasafisha kwa ajili yako, karibuni sana. Kwa hiyo uh, programu ya kufanya CSR ama usafishaji wa fukwe za Coco Beach ambapo sehemu yetu ipo haitaishia leo. Hii ni sehemu, hii ni kampeni yetu endelevu na huu ni mwezi wa tatu. Hii inaitwa episode 1 ama session 1, lakini tutakuwa na taratibu kama hizi kila mwezi na tarehe tutazitoa. Kalenda ya tarehe za usafishaji wa koko, ufukwe wa Coco Beach tutazitoa. Tunaomba mjumuike nasi. Karibuni sana Coco Beach, tunasafisha kwa ajili yenu kwa ajili yako.